Магазин я ще не продав, але продаю. Предложення всякі різні були, але ті, що треба, нам ну, не підходять. Тому магазин продається. Хто ще не бачив, не знає, розкажу. Магазин знаходиться возле центру, проїздне місто, дуже багато людей, багато хто проїжджає і ну, хороше місто. Ми в ньому торгували, робили більше 10 років. Ровно 10. Ровно 10 год, да. Хтось скаже, ну і перед цим я як ролики знімав, та якщо він такий вигодний, зачем ти його продаєш? Ну тому що нам все не вистачає рук. Об'ясняти, е, що типу, магазин прибильний, хай саме саме по собі нічого не дає. Треба на, везде прикладати руки, вести товар, там, ТСН, ну, тобто вкладувати сюди время. Тобто моя жена постійно тут торгувала, її вдома не було 5 днів в неділю. Два дні вона вихідна, субота, неділя, 5 днів тупо нема вдома. Нам це не підходило, тому ми вирішили його продати. Він прибильний, інтересний. Був би поганий, ми б не торгували тут 10 років. І якщо б я зараз не займався свиноводством і ще одним ділом в мене є, я б його не продавав. А так я його продаю, тому що ну, по ненадобності. Нам не вистачає на все время сил. І тобто, хватає те, що у нас є. Це якби нам вже воно як не нужно, поэтому і продаємо. Отак він виглядає. Це ніша для холодильника. У нас стояв тут здоровий Кока-Кола. Він відкривається і тут у нас був холодильник. Холодильник я забрав, він ну це пуста сама ніша. Також є все, пластикові вікна, ролети, все працює все закривається, все чики-піки. Ось номер телефона, кому треба. Номер телефона дзвоніть жені Віки, вона вам відповіте. Зараз також скажу вам ціну. Ззаді, пошли ззаді вік покажемо, а тоді покажемо внутрі. Це я приїжджав сьогодні покосив. В магазині є щочик, електрощочик. И также есть он наружно общая камера, общий вид дорог, магазина и так дальше. А так получается оцей дворик. Він у нас був обгороджений, такий точно забор шиферний йшов аж сюди. Но з криші з магазина окон дуже крутий, зійшов льот зі снігом і завалив цей забор. Труби і азбесту їх прямо одірвало. І так я його демонтував, нічого не робив. Колодець, вода постійно є, чиста, хороша. Ну ми її не пили. Я не знаю, як її насчет питьєвої, ми її не пили, чисто таке помити руки, помити поли, там сполоснуть. Також саме головне є туалет. Кому треба, можете сходити в туалет. Є хороший чердак, покажи їх. Чердак можна хранити там все, що угодно відкриваються дверки, залазьте, бігайте і скакайте там. Є ревізія під самим магазином. Ось, Я сюди дверки хотів зробити, ну так, стояла шиферина, підперта пеньком та й все. Ну, а взагалі можна дверки, це я зробив, щоб ревізія, там нічого не все, щоб контролювати. Все повністю обшито профлістом. Там іде гідропароізоляція і мінеральна вата. Він дуже утеплений і дуже теплий. Поли теплі і самі стіни теплі. Да, при мінус 20 дуєчки маленькі хвата з головою. Пошли внутрі. Отак з цієї сторони він виглядає. От, бачите як. Ну, підкрасить, я забор кожен год красив. І всякі геті, бордюрчики, клумбочки. Ну, зараз то його красив, він закритий. Вот так внутрі. Ага. Ось внутрі. Та хай може. Розмір, по-моєму, 6 6 на 3 або більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. А, він 8 метрів. Коротше, виходить, по наружі він 9. Якщо снаружи 9 на 3. 9 на 3. Да, на 3. Раз, два, три. 9 на 3. От скільки міста. Місто нормально. Тут все, нічого робити не треба. Ось камера у нас. Оця камера крутиться. Як вам треба, я вже не пам'ятаю яка. так, ага. Це стояло в нас над касою. Та камера общий вид магазина. И также есть кондиціонер. Кондиціонер робота, видеонаблюдение робота, все работает. Задовженості ні по чому у нас немає. Тобто В РЕС ми навіть проплатили, що у нас наперед проплачено. Тобто задовженості ніяких нема. Кому треба, переоформимо, зробимо договор куплі-продажі і беріть, торгуйте. Ціна 7 тисяч условних єдиниць американських доларів. 7 тисяч. Дорого-недорого вам думати. Тобто я знаю, скільки я в нього вкладував, коли я його купив і в якому він був в состоянні. Я поки це все зробив його. Я на те время вкладував 60 тисяч гривень або 70 тільки на обустройство снаружи і везде, щоб все зробити. Світ на потолку. Не треба ніде бігати і ходити. Включили все отак. Також є витяжка, ну я її закрив. Ну все є, електрика повністю, все є, розетки, там, там, там, везде, де вам тільки треба. Можна брати, що не іменно під продукти. Можете брати під що, хто там що хоче. У нас у віканої сестри теж є магазин на в'їзді. І довго стояв, продавався, і зараз продався, ну не продався, в оренду здався. Взяли в оренду під корма, під кормову базу. А це можна теж під продукти, під е, напітки, під під корма, під якусь там, я там знаю, шиномонтажку, ще під щось. Ну, тобто тут кожен вже сам рішає. Було б желання. А нам він не інтересний, хороший, ну якщо б він був би в нас один в сім'ї, от одне, одна точка, де заробляти гроші. Да, ми б тільки тут би уділяли час, більше б тут, е, я й думав. Спочатку я думав, оце де в мене йде навіс. Ось зараз я покажу примерно. Ось тут я думав поставити отак повністю. Ось отак от угла сюди і отут повністю металі з стеклопластика перегородку, тобто двері і все, що було в стеклі. Ну, тобто, Ілі же поварити таке, типу, щось кованку, а тут а, двері ковані, там типа літній такий. Ну, сісти кофе, попити чай отут. Ну ж тут теж місце здорове. От, Получається, це я думав теж як би зробити. Ось по ці, по ці стовби у мене ось вони аж тут закінчуються несущі. І отак повністю поставити стеклопакети або кованку. Ну, щось таке, коротше. Думав я розширятися, поставити сюди холодильники, зробити, по-моєму, це я хотів зробити для м'яса відділ, а той для продукту, або наоборот, ну щось таке. Цей, щоб для м'яса був, а той этот. Я так думав. Ну так воно діло не дійшло до цього совершенно другі діла пішли, а взагалі можна проживання. Місто дуже хороше. Оце я поки ми тут косимо, убираємо, вже чоловік 300, мабуть, так. Туди їдуть, туди йдуть, туди этот. Ну, то есть місто, движення. Тут ззаді вулиць багато інтересних. Сюди вулиця пішла, сюди на центр. То траса хороша, все, магазин в хорошому сухому місті. Кому треба, обращайтесь і дзвоніть. Телефон ви бачили, цену я сказав. Ми тут займалися і м'ясо продавали дуже. І М'ясо у нас уходило, дуже було хорошо. Ну іменно якщо брати саме м'ясо, от нам його держати для м'яса, то смисла мені особо немає його держати для м'яса, тому що м'ясо в мене і так реалізація йде непогано. Ну тобто магазин не нужен взагалі, от слова взагалі. І виходить, мені Віка тепер допомагає вдома постійно. І постійно вона вдома. А так і сутками не було, чи днями не було. І воно таке не туди, не сюди, я там не встигаю, вона тут сама треба, то туди їхати, то туди. І то і все таке. Лебі, трак і щука було. А так, зараз тепер, звісно, це ми з Нового року закрили, январь, февраль, март, апрель. Має 5 місяців, 6 місяць пішов, не нарадимось. Вона вдома, ми все успіваємо, куча свободного времени, і все робимо, на все вистачає времени і на отдых в тому числі. Да, щось там плануємо, щось там ще треба робити, щось це. Ну якби не спіша і все успіємо. Поэтому все об'яснив, все розказав. Кому треба дзвонити, скільки там від минут? 11. Кому треба дзвонити, пишіть. Кондиціонер робить, почистили. Ні, все робить, так, кондьор робить, почищений, і заправляли ми його. Да, заправляли. Все, тумблери, рубільники виключайте, десь що перемкне, вона зразу відключається, що тут, а що там на щочику. Магазин теплий, так. Да. Ну єдине, що це по... Поміняти лінолеум. Да, лінолеум. Я щось думав, що він менший е, в длину, а він ще й ого. го Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Та ось. Да, 8 с половиной внутри, а 9 понаружи. Ну да, 9 на, на 3. На 4. Раз, два, не, ровно 3. 9 на 3. Вот так. Так що кому надо, обращайтесь, пишіть, отвітим. Приїжджайте, подивіться, походіть по людям, по, повзнавайте в людей, що був за магазин, як, що. Вам все розкажуть. У нас, кстати, тут дуже хороші всі люди. І з усіма ми, слава Богу, в отличних отношеннях. І до сих пор з багатьма відсюди, з цього району, чи з цієї вулиці общаємося. Також не будемо тикати пальцями з виноводами і і много-много других людей. Тобто, ну, З багатьма людьми общаємося і зараз по цей день. І сьогодні я вже бролерів заказав одному, то тут живе рядом. Привіт тобі. Олексій. Коротше, так, ну що сказати. Хороше місто, хороші люди. Може хто з місних, там не приїжджав, ну хто з місних, наші водолазки, знає, де знаходиться. 7 тисяч доларів не такі вже е, гроші сумасшедші. Я просто откуда знаю. Я Строю сарай не так давно, я знаю, скільки треба денег вивалити на стройматериалы, на все. А тим більше зараз все подорожало в два рази. Поэтому тут і хороше місто, і все зроблено капітально. І це таке діло, що воно не так, що мертвим грузом купив, там щось пішло, не пішло і воно зависло. Ні, воно все продасться, понятно, всьому своє время. Ну, може комусь треба, а так я скажу. Поэтому вам всего самого наилучшего, а нам хорошей продажи, а вам хорошей покупки. Всем спасибо за внимание и всем пока.